Bosna'da, Azerbaycan'da her insan bir can. Sular kurumuş akan kandır, kan. Keşmir'de, Patani'de içecekler kederden, ekmekler acıdandır. Yüreklerden inen derin bir ahtır. Sen arıtacaksın ihanet tohumlarını topraktan. Sen yeşerteceksin kayalıktan sevgi, dostluk tomurcuklarını, şehadet atını ben yakacağım. Kıyam türkülerini ben okuyacağım. Keseceğim önünü Fırat'ın bir dağ kurarak şehitlerden. Tersine akıtacağım Fırat'ı ilham alarak Hüseyin'den. Aşla cihad edenlere, şehadete gidenlere Hak yolda can verenlere selam selam olsun Hakka lebbek diyenlere, kini denkte dinenlere Hizbullahi müminlere selam selam olsun Selam olsun selam olsun Selam olsun selam olsun selam selam olsun Sarılarak her silaha Gönül verenler Allah'a Şanı yüce hizmet gibi sakıtlara Uyan şeri kalıplara Şehit Rassam ragıplara Selam selam olsun Selam olsun selam olsun Selam selam olsun Şehadette üç seviye Seyit Abbas Musaviye Şanlı şehit Atabiye Selam selam olsun Hanıma ki ahitlere Sadık olan yiğitlere Cezayirli şehitlere Selam selam olsun Nice zulme acılara Göğüs geren bacılara Bosna'daki mazlumlara Selam selam olsun Selam olsun selam selam olsun selam selam olsun selam olsun selam olsun selam selam olsun Cehaleti zilenlere, imameti bilenlere Çizgisine gelenlere selam selam olsun Rehberliğe uyanlara mesajını duyanlara O yola baş koyanlara selam selam olsun Selam olsun selam olsun Vahdet için bir araya